notification that this class is being recorded for Hazabeth, and probably for <laughs> Betty, even though she has already done it. Okay, pay attention. Listen. Yeah, I think it's going to be great. Todd is going to love this party. Are there going to be a lot of people coming? Yeah. A lot of people are coming. Oh no. What's wrong? Cheese! I don't have any cheese! Oh, you have to have cheese and crackers at a party. And Todd loves cheese. People are going to arrive soon. I don't have time to go out and get some. Okay, okay, calm down. Calm down. Let's see. Let's see. I'm going to Mary's dance performance, but I'll call Melanie. I'll tell her to get some cheese on her way to the party, okay? Thank you so much. What kind of cheese do you want? Some brie, some gouda, some cheddar, Oh, and some string cheese. Todd really likes string cheese. Okay, I'll tell her. See you later. Thank you. Bye, Mariella. Bye. Hi, this is Melanie. Please leave your name after the beep. Hi, Melanie. It's Olivia. Can you get some cheese for Todd's party? Buy a few different kinds of cheese. You know, brie, gouda, cheddar. Oh, and string. Mariella said Todd really loves string. Okay? Call me back when you get this message. Hi. Hi, Jessica. This is Jessica. I'm so sorry that I can't talk to you, but please leave me a message. Talk to you later. Hi, Jessica. It's Olivia. May I ask you for a favor? Mariella needs some cheese for Todd's party. She's getting ready for the party, and I'm going to Mary's dance performance, so neither of us can get it could you please pick some up on your way to the party? Just a few kinds? Some brie, Edam, cheddar, whatever. Thanks. See you later. Hello? Hi, Carlos? It's Olivia. How are you? Olivia, hi. I'm fine, thanks. We're seeing you at Todd's birthday party, right? Yeah, that's right. Listen, Carlos, could you bring some cheese to the party? Cheese? Todd really loves cheese, and Moriella didn't get any, and now she's in a panic about it. <laughs> uh, yeah, sure. What kind of cheese? Camembert, I think, or Roquefort, and some Gorgonzola. Oh, and some string cheese. Okay, Olivia, I'll do it. Don't worry. Thanks, Carlos. It's so nice of you to help us. Happy birthday, hey, Ty. thanks, Olivia. Nice. <laughs> um, is Melanie here? Uh, no, she isn't. Oh, that must be her. Get it. Oh, no, Todd, it's your birthday. Let me. Okay. <laughs> Hi, hey, Carlos. How are you? Great, come on in. Yeah. Carlos. Hey, Jessica. Hi. Happy birthday, Todd. Hi, Carlos. Happy birthday, Todd. <laughs> So Olivia said we needed some cheese for this party. Yes. So oh, we have brie, we have gouda, we have cheddar. Oh, and this is for you, Todd. What is that? It's Something. <laughs> <laughs> Wait a minute. Oh. <laughs> so I'll just. okay, okay, okay. It's funny, but you understand. Did they bring cheese? I mean, the, the, the, what kind of cheese? How many kinds of cheese did they bring? Tell me, how many kinds of cheese did they bring? Tell me. One, two, three, four, five, six, seven. Hello, are you there? Can you hear me? Yes, teacher. Okay, how many kinds of cheese did they bring? Rockford, Adam, Gouda, I don't know. How many kinds of cheese did they bring? No? Four, four tips. Four, five, I would say more, but four. they didn't, they didn't, they didn't take the, the kind of cheese the, the, I mean, the, the person, the most important person in the meeting likes is string cheese. Was there string cheese right there? Trajeron queso de mechita, esto de, ¿cómo que se llama? <laughs> no, trajeron, trajeron uno raro ahí. Trajeron de todos los tipos. De hasta que no pidió, hasta Roquefort. Ahorita no pidió Roquefort, ni, ni tampoco, eh, no sé si cobra, hasta, hasta tra, trajeron queso hermano y guayanepo. Pues. <laughs> Pero no trajeron el, el, el mechita, el clineja. El Crineja. El Crineja no lo trajeron. Es un rollo, ¿eh? Porque no, ¿Y qué fue lo que trajeron de último? Dime. Porque una, bola de, hilo, no, Una bola de hilo. ¿Por qué? Explícate por qué. Dime. Porque creo que ella le dijo que trajera eso que tiene nombre extraño. Y ella se confundió y creo que le llevó eso. Esto. ¿Sabes qué es esto? ¿Cómo se llama esto en Venezuela? Mm. Pabilo, ¿no? Pabilo, eso es pabilo. <laughs> ¿Y sabes cómo se llama el pabilo? String. String. Aquí en ah, Guadalajara, aquí en Jalisco tiene otro nombre, pabilo. No, no se llama pabilo. ¿Ok? ¿Cómo se dice allá? Pregúntale a Betty, que es la que sabe. Yo no sé, ella me dijo el nombre y a mí se me olvidó. Así como se les olvidó el queso string, el queso de, de, de mechita. Bueno, ese es mechita, este es mechita. ¿ok? Pero para mí que <laughs> en la grabación quedó cortado, ¿eh? El mensaje, cuando eh, la chica, la última chica, que no me recuerdo si se llama Vanessa, creo que era, eh, que fue la que le tiró esto. ¿Por qué? Porque el mensaje quedó cortado. Eso me imagino yo, es una inferencia. This is my inference. ¿Qué es hacer una inferencia? Deducir algo en función a lo que se escucha. ¿Ok? Ok. Bueno, estos chistes que salen en bromas aquí son realidad. Esto puede ocurrir en la vida real. ¿Sí o no? Que a ti te pidan un favor y tú escuchaste mal el mensaje y trajiste lo que no era. O trajiste de más algo que, que era. Okay, so let's go in English. What do you say here? What are the four answers? I mean, what are the, the answers, the three answers here? The three answers for this page were, number one, pay attention. Can you read it, number one? What is Mariela doing? Number one. She's getting ready for a birthday party. She's getting ready for the birthday party. Can you read number two? Why do you think Mariela is up, upset? Why do you think Mariela is upset? Can you please read she it? She forgot that she's for the party. She forgot. You understand? She didn't remember to buy cheese for the party. And her husband loves cheese. Her husband loves pequeños. Her husband loves, you know, snacks with cheese. How are you going to have a party without cheese? Ah, she got mad. You understand? And she couldn't go out to the supermarket to buy cheese. This is why she asked Olivia and Carlos and Vanessa and whatever to buy more cheese, okay? Because she didn't have cheese at home. Okay, what do you, she forgot get cheese, to get cheese for the party. Number three, can you read the question number three, please? Yes, teacher. What do you think Olivia does to help her. What does she do? What does Olivia think? Or uh, what do you think Olivia does? Can you read number three, please? She'll buy some cheese and bring it to the party. Possibly, possibly. Why possibly? Because she didn't have much time. So Olivia asked a favor to the rest of the people who were coming to the party, ask a favor and send messages and call. And the rest of the people came with cheese. You understand? But the problem is a problem of communication. When you tell Roquefort, Adam, Gouda, Pecorino, Provolone, you know, and you say a lot of cheese, then it is not. But how about the string cheese? No string cheese. Oh my goodness this is just ridiculous. Okay, well, do you understand the idea of the video? This is the, the idea of the video. It's just a joke, a joke to entertain the students. So now check your answers to the questions from one through three. It's okay, you answered. And did you guess correctly? Yeah, when you guessed correctly and compare with the partner, okay. Now let's go to this exercise you said, watch the party tales," and you asked, you answered how many people Olivia call, how many people does Olivia call, how many messages does Olivia leave, how many people does Olivia talk to on the phone, how many people does Olivia ask to bring cheese for the party or to the party, how many people bring cheese to the party. Now the answers are here. You see the answers here? Huh? Can you please read the answer for number one? People does Olivia call three. Three. Three is your answer? Three is your answer? It's okay. Can you read number two? <laughs> Message does Olivia leave is two. Okay. It's two, not four. It's two. You see? Your second question was incorrect because she sent only two messages two messages. Yeah. She talked to Carlos, but she didn't talk to Jessica and she didn't talk to Vanessa. She didn't talk to anybody else. She talked only to Carlos, but she sent a message to Vanessa and another message to Oli, or oh, no, what is it? Jessica, Jessica. One for Jessica and another one for Vanessa. I don't know. Now, the problem is that you keep in mind what the names are. Okay, what do you say for number three? Can you read it, please? Can you read number three here? How many people? Hello? Can you hear me? Hello? How many people does Olivia talk to on the phone? How many people? This is not correct. What is it? You said, you mentioned three people. They were three. not Three people. No. Yeah. How many people? How many people did Olivia talk to on the phone? Uh, it's three persons. Oh, only one. Only no. one. Carlos. No. Carlos. For number three, the only the only person, the only person. Okay. Olivia talked to on the phone was Carlos. Nobody else. No one else. You understand? The rest she sent a message to Jessica. She sent a message to Vanessa or whatever. Okay. But no. she didn't, she didn't talk to anybody else but Carlos, only Carlos. Okay. Now, what do you say for number four? Can you read this? You said that four people. How many people does Olivia ask to bring cheese to the party? All of them. All of them means. Olivia, how many Dos. How many people does Olivia ask to bring cheese to the party? She asked Olivia. She asked Carlos. Huh? She asked, well, Olivia, Carlos, Olivia, Carlos, well, Jessica and Vanessa. I think four people. You are right. But let me check it out because I'm not sure. Let me check it out. No, only three because Olivia received a message from Mariela, right? Olivia asked the other three people, Jessica, uh, Carlos, and Vanessa. I don't know Vanessa, it's Vanessa. Only three people, right? This was her uh, her call, right? Even though Carlos on the phone and, and Vanessa and Jessica on messages, by WhatsApp messages. Okay, how about number five? How many people bring cheese to the party? Olivia didn't take any cheese, only Jessica, Carlos, and Vanessa. So they were three people who brought cheese to the party. Three people. Okay? okay. Carlos, Jessica, and Vanessa. I don't know if it is Vanessa. The one who threw the the, the, three, the string you know, I don't know what her name is, but it is, I think it is Vanessa, right? The one who didn't listen to the message or didn't receive the message clearly. You understand? That's a problem. We have confusion when we are talking to people and when you are nervous, because when you are nervous, what happens? You forget about things. ¿Qué te estoy diciendo en cristiano? ¿Qué pasa? What happens when you are nervous? Porque... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando tú estás nervioso? ¿No, no te ocurre a ti? Se te olvidan las cosas, chicos. <laughs> se, me pasa. Se te pasa, a mí me pasa también, a todos nos pasa. Se nos olvidan las cosas cuando estamos nerviosos. Y Mariela estaba muy nerviosa. Y Olivia también estaba nerviosa porque ella tenía otro trabajo que hacer antes de ir a la fiesta de, de Todd. Creo que se llama Todd. ¿Cómo se llama? No sé si es Todd. Todd, sí señor. No, Todd. sí, es Todd. Ok. Eh, no sé si tú llegaste a este punto, porque tú llegas a las clases muy tarde, y ese es el problema. Ya pierdes el hilo, pierdes la, la secuencia. ¿Ya ves? Mira, ya me están sonando las campanas. Aquí las campanas de la iglesia me avisan que tu clase se acabó. Este, yo no puedo recuperar mucho de una clase si ha faltado dos, y tres, o, llegas a una tercera y llegas tarde, ¿entiendes? Yo comprendo tu situación porque tú tienes que trabajar, ¿entiendes? Ok, teacher. Eh, es difícil, tú estás haciendo una, una labor titánica. Yo hice esto también con Betty y Betty es la única que le está sacando mayor provecho a mis clases. ¿Por qué? Porque está oyéndome todo, todo. Y esto lo estoy oyendo otra vez porque también está siendo grabado. Entonces, claro. Yo, eh, bueno, ustedes tienen el libro y este libro es hasta es autoinstructivo. Ustedes pueden desarrollarlo y, practicarlo conmigo, pero hace falta la presencia de ustedes aquí, la presencia de Hansa y la presencia tuya, para compartir como lo está haciendo Betty. Betty sí le está sacando el provecho. ¿eh? Porque okay. la clase inclusive dos veces, porque ve sus clases y las grabadas, porque las grabadas las vuelvo a escuchar después del fin de semana. Así me lo dijo. okay <laughs> ok. Entonces, mira, eh, es lástima. Yo, yo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a prepararles un cajuto que contiene esta conversación, un cajut que contiene, porque, ¿sabes? Yo te dije lo que hice, Gabo. No, así ah, que pagó, ¿no? Que, había pagado. Es excelente, me gasté 200 pesos en eso. Y, y mira, es una bendición, porque uno puede utilizar la aplicación en su máxima expresión, con Premium. Y es una bendición. Acabo de hacer, que lo voy a enviar. Te voy a enviar, te voy a enviar un cajón que no corresponde a esta unidad, ¿no? Eh, y se lo voy a enviar a todos, eh, a, a, también a Betty y a Hassan, ¿no? Porque lo voy a enviar en el grupo voy a parar de compartir este que está aquí. ¿eh? Recuérdate, Gabo, que el lunes no estamos aquí, pero esto lo haces tú por tu cuenta. ¿Ok? Estas dos páginas, porque aquí concluyen estas dos páginas, concluyen la unidad número 15. Ya nos queda una sola unidad, Gabo. ¿Ok? Una sola unidad. Entonces, el lunes comenzamos en aquí, aquí en Student Book. Y después continuamos en el Workbook si queda algo. Voy a pasarles la unidad 15, la del queso. En Video Resource Book, en Workbook y en Student Book se las voy a pasar en Kahoot. También. ¿Qué te parece? Una bendición, una maravilla. Buenísimo. Buenísimo porque lo van, esta va a ser la unidad y la 16, la que mejor le van a sacar provecho. Porque tú sabes cuando aprende un estudiante algo, cuando compite con otros. Porque tú tienes la espinita de ganarle a Betty, o la Hasa <laughs> tiene la espinita de ganarte a ti, y Betty tiene la espinita de ganarle a Hasa, ¿entiendes? Entonces están en la competencia. desde la espinita. Entonces, van, van a tener un Kahoot que va a ser una bendición, porque va a contener el contenido que tiene este libro, que es el Student Book, el contenido que tiene el Workbook y el contenido que tiene el Video Resource Book. De hecho, el lunes lo continuamos aquí. No, señor. El lunes continuamos aquí. Hazte cuenta hoy es viernes, pero tú no viste esto. Esto, yo no pude llegar aquí contigo. Tienes que llegar aquí, porque yo el lunes continúo con, con Betty y Hasa aquí, aunque tú no vengas. Y espero, que tú, espero que tú vengas. Pero cuando terminemos la unidad 15, tú vas a tener un Kahoot que tiene de todo, del Student Book, del Workbook y del Video Resource Book y con todo el Premium. Va a tener videos, va a tener fotos, va a tener todo, todo. Va a tener grabaciones verbales, va a tener preguntas orales, todo, todo. Te lo juro que lo voy a sacar. De la unidad 15 me voy a hacer un super cajuto. El cajuto más grande que yo he hecho en mi vida. Va a ser 100 preguntas. ¿Te parece? Está bien, profe. Y esta noche voy a parar el compartir aquí. Y mira lo que voy a compartirte. Nada más para que lo veas por encima. Esto que está aquí es mi biblioteca de Kahoot. Es como decir, mi página, yo tengo mi página YouTube y tengo mi página en Kahoot. En Kahoot tengo esta. Esta no les corresponde a ustedes, esta tampoco, y esta tampoco, y esta tampoco, porque esto corresponde fíjate, un libro introductorio, esto corresponde a otro libro, otro, otro libro. Ah, de hecho, aquí está el chino, ¿te recuerdas al chino? O al ruso, Yes, teacher, I remember. El chino y el ruso están por aquí. ¿Ok? Pero yo voy a prepararles aquí un Kahoot especialísimo con esta biblioteca este fin de semana. Cuando terminemos la unidad 15, van a tener un super A propósito, déjame decirte, estos dos que están aquí, este y este, aunque no han terminado aún, se lo voy a pasar aquí. De una buena vez y se lo voy a pasar. Mira lo que estoy haciendo. ¿eh? voy a asignarle este Kahoot, aunque todavía no lo he revisado, para el día lunes, el lunes 29, ¿no? ahí? Sí, para el lunes 29 voy a, a poner las respuestas al azar y voy a personalizarlo aquí para que a las 7 de la noche, sabiendo que uno lo programa aquí por hora. ¿Está viendo la hora? Yes, teacher. Y aquí dice 7 pm. Antes de que comience su clase el lunes. Ustedes me van a responder este. Estoy creándolo ahorita. Este, que es la parte oral. <laughs> Todavía no lo he terminado a propósito, ¿eh? La parte oral. Y le voy a poner unos videos. Pero esto no corresponde a su Kahoot, ¿eh? Yo copio este URL que está aquí, esta dirección de, de, ya está copiada. ¿Está viendo que las copié? Y se las llevo aquí a WhatsApp. Y te las voy a pasar aquí al grupo. Puedes verlo aquí. Tu grupo está aquí. Está llegándote tu Kahoot allí. Ese Kahoot no es para ti en realidad. Es para una señorita que vive en Ciudad de México. ¿Ok? Y que está en ese nivel con otro libro. Pero te voy a enviar otro más. Mira, ¿cuál es el otro que te estoy enviando? Este que está aquí que tiene 100 preguntas. A esta chica yo la puse a trabajar de más. Mira, claro, no pretendo que tú hagas esas 100 preguntas, pero más o menos para que tengas una idea de cómo trabajo yo. Esto que está aquí, voy atrás y mira, aquí tienes este cajón. ¿Cuántas preguntas ves aquí? no, No sale. No sale, vamos a ver, voy atrás. Sí sale, sí sale. A ver. pasa aquí? No te parece que se puso en eso. A ver, ¿qué ves aquí? Ay, Dios mío, se me fue otra vez. Se me fue otra vez. Eh, estoy en library. ¿Qué ves aquí? ¿No, lo ves aquí? ¿Qué dice? Sí, 100. 100 preguntas. Voy a mandarle esas 100 preguntas. No, pretendo que tú me vayas a responder todas las 100 preguntas. Ni tampoco son de tu nivel, ¿eh? Pero voy a asignarte a todos ustedes. ¿Para cuándo? La misma fecha. ¿Cuándo es la fecha? El lunes 29, ¿a qué hora? A las 7 de la noche, a la misma hora que comencemos nosotros en esta clase. El lunes 29, esto se está deteniendo aquí, a las 7 de la noche, están randomizadas las respuestas y está, sí, le puse el timer y le puse, ok, y voy a, voy a crear este cajón también de 100 preguntas para ustedes. Si tienen tiempo el fin de semana, pues lo hace. Y si no tienes tiempo, no importa, no lo hace. No es obligatorio, ¿eh? Para nada. No es obligatorio. El que sí va a ser obligatorio, el que termine con la unidad 15. ¿Ok? Para evaluarlos ustedes. Estás viendo que estoy tomando el, URL y lo estoy copiando aquí. Mira, tú no tienes idea de lo que yo he aprendido en año y medio, dos años. Aquí está. Mira, he aprendido lo que no había aprendido en toda mi vida. Aquí lo tienes. Se acabó tu clase. Te enseñé dos. Yo lo voy a resolver. Si hay errores, me disculpas, pero estos fueron hechos esta tarde. Están fresquitos. Lo acabo de sacar del horno. <laughs> so, let me stop this here. Have a nice weekend. Bye bye. See you. See you, teacher.